Coréen versus français prononciation. Victor Hugo. Victor Hugo. <laughs> c'est quand C'est même plus son nom. En quoi <laughs> C'est même plus son nom. Voltaire. Voltaire. Coco Chanel. Coco Chanel. Edith Piaf. Edith Piaf.